Hallo iedereen, vandaag laat ik jullie zien hoe jullie een doosje etsen. Voor hulp op Facebook word lid van de groep. Zoek een plaatje wat je wil etsen. Snij het plaatje uit vinyl. Nu heb je het plaatje in vinyl. Doe er transferfolie op. vinyl nu erop om het te etsen. het etsen gaat de vinyl er weer vanaf. De laatste restjes etsen eraf halen. Bedankt voor het kijken naar deze video.